ადგენ საკონსტიტუციო სასამართლო და ახლა ვახტანგ ხმალაძის და მთლიანად რესპუბლიკური პარტიის მიერ მომზადებული კანონპროექტის ასე უაპელაციო არაკვალიფიციური ადამიანების მხრიდან ანტიკონსტიტუციურობაში აა ანტიკონსტიტუციურობის დაბრალება ეს არ არის სერიოზული ამბავი გერმაული მოდელის მიღება აგვაცილებდა თავიდან სამომავლოდ ცოტა ხმებით ბევრი მანდატების მიღების შემთხვევაში პოლიტიკურ კრიზისს და დარბაზიდან ქუჩაში პოლიტიკური ენერგიის გადასვლას